ሁሉም ደም መጣጭ ፍጥረቶች ደም አይመጡም። ሰይጣናዊነት የሚያመለክተው ከደም መጣጭ ፍጥረቶች ይልቅ ኃላፊነት የሚገባው ኃላፊነቱን ለተወጣ ነው። ብዙ በምድር ላይ የተጓዙ ሰዎች ያለምንም ምክንያት ሌሎችን ኃላፊነት እንዲሰማቸው የማድረግና የሚከፈል የውለታ ዕዳ እንዳበደሩ የማድረግን የረቀቀ ጥበብን ተለማምደዋል። ሰይጣናዊ እነዚህም በሁለት በኩል ደም መጣጭ ትሎችን በእውነተኛ ብርሃናቸው ተመልክቷቸዋል። እነዚህ ነጠላ ደም መጣጭ ግለሰቦች የሌሎችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ኃይልን ድርቅ አድርገው የሚመጡ ናቸው። የእነዚህ አይነት ሰዎች በሁሉም የህብረተሰብ ጎዳና ውስጥ የሚገኙ ናቸው። በእኛ ሕይወት ውስጥ ምንም ሊሞሉት የሚችሉት ጠቃሚ ምክንያት የላቸውም። እንደ ተወዳጅ ዕቃ ወይንም እንደ ጥሩ ጓደኛ ሊታዩ የማይችሉ የማይጠቅሙ ሰዎች ናቸው። ለምን እንደሆነ ሳናቀው ለእነዚህ ደመጣጮች እስከ አሁን ጊዜ ድረስ ኃላፊነት ይሰማናል። አንተ ምናልባት የእንደዚህ አይነት ሰው ተበዳይ ሆነ ከተሰማ ውሳኔ ለመውሰድ ሊጠቅም የሚችል ጥቂት ቀላል ህጎች አሉ። በእውነቱ ምንም ባትፈልግ እንኳን በየጊዜው የምትደውልለትና የምትጠይቀው ሰው አለ ምክንያቱም አንተ ታውቃለህ፣ በየጊዜው ይህንን ካላደረግ የተጠያቂነት ስሜት ያድርብሃል። ወይም ግን አስበህ እንድትደርስበት ብቻ እያደረገ ወደፊት ቀርቦ ችግሩን በማስረዳት ለማይጠይቅህ ለአንድ ግለሰብ ያለማቋረጥ ውለታ ስታደርግለት ራስክን አግኝተሃል። ብዙውን ጊዜ ይህ የህይወት ደመጣጭ የሆነ ግለሰብ የተገላቢጦሽ አስተሳሰብ ነው ነው የሚጠቀመው። እንዴ በጭራሽ እኔ ይህንን አድርግ አልልህም እና አንተ በምላሹ የግድ ካላደረግኩ ብለህ ታደርጋለህ። የሕይወት ደመጣጭ አንተም በጭራሽ ምንም አይነት ምንም ነገር አይጠይቅህም። ያ ማለት ለእሱ በጣም ልኩን አለማወቅ ሆኖ ይሰማዋል። እነሱ ምኞታቸውን በእርግጠኛነት በቀላሉ እንዲታወቅ ያደርጋሉ። ያም ከረባሽ ተባይ እንዳይቆጠሩ ይጠብቃቸዋል። እነሱ በምንም አይነት ያልፈለጉትን በጉልበት እንዲቀበሉ እንደተደረጉ አድርገው አያስቡም። እናም የተሰጣቸውን መጠን ያለምንም ትንሽ የገፋ ቅሬታ በሰላማዊ ደስታ ጉጉት ይቀበላሉ። የእነሱ ኃጢአት በኃይል ማዘዛቸው አይደለም፣ ግን እንደተረሳ መሆናቸው ነው። አንተ ለእነሱ ምላሽ እንድትሰጥ የሚያደርግ ስሜት በሚናገሩት ሳይሆን በማይናገሩት ነው። ጥያቄያቸውን በአንተ ላይ በግልጽ ለማቅረብ በጣም ጥበበኞች ናቸው፣ ምክንያቱም አንተ እንደማትደሰት እናም በግልጽ ስርዓት ባለው መንገድ እምቢ እንድትላቸው ምክንያት እንደሚሰጥህ ያውቁታል። መጠናቸው የበዛ እነዚህ ህዝቦች ለባሕርያቸው የተለየ መለኪያ ሲኖራቸው ይህ ባሕርያቸው እነሱ ባንተ ላይ በቀላሉ ጥገኛ በመሆን በተሳካ መልኩ ውጤታማ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ብዙ የሕይወት ደም መጣጮች የህመም ችግር እንዳለባቸው አስመስለው ወይም አእምሯቸው ወይም መንፈሳቸው የተረበሸ በመሆን አስመስለው ይቀርባሉ። ሌሎች ምናልባት አውቀው እንዳላወቁ በማስመሰል ወይም እውቀት እንዳነሳቸው በማስመሰል ለዛም አንተ እንድታደርግላቸው ወይም እንድትሰራላቸው ስለ ጭንቀታቸው እንድታዝንላቸው ወይንም ብዙ ጊዜ በመሰላቸት የፈለጉትን ነገር እንድታደርግላቸው ያደርጋሉ። የጋኔን ወይ ከሱ ጋር አብሮ የተያዘውን ባህላዊ ማጥፊያ ዘዴ ቢኖር ምንነቱን ጠንቅቆ በማወቅ እናም በጸሎት እንዲባረር በማድረግ ነው። እነዚህ የዘመኑ ጋኔኖች ባንተ ላይ ያላቸውን ከፍተኛ አውዳሚነትና የእነሱን ዘዴዎች ጠንቅቆ ማወቅ ብቸኛው መድኃኒት ነው። ብዙ ሰዎች እነዚህን አደገኛ ደካማ ግለሰቦች ገጻቸውን ብቻ በማየት ዋጋ ሰጥተው ይቀበሏቸዋል። ምክንያቱም የእነሱ ቀስ እያለ የሚያጠቃ እቅዳቸው ለእነሱ ጎልቶ ከነጭራሹ አልታያቸውም። እነዚህን ድሃ ፍጥረቶች ከራሳቸው ያነሰ እድል እንዳላቸው አድርገው በቀላሉ ይቀበሏቸዋል። እናም እነሱን የግድ መርዳት እንዳለባቸው ሆኖ ይሰማቸዋል። ይህ በተሳሳተ አቅጣጫ የተመራ የኃላፊነት ስሜት ወይም መሰረት የሌለው የተጠያቂነት ስሜት ነው። ከራስ አስበልጦ ለሌሎች ደህንነት ማሰብ ነው። ለእነዚህ ተባዮች ለኑሮ የሚያስፈልጋቸውን ገበታ በሰፊው የሚለግሳቸው የሕይወት መጣጭ በሕይወት እንዲኖር ተፈቅዶለታል። ምክንያቱም እሱ በሕይወታቸው ትክክለኛ ነገር ለመስራት የሚጥሩትን በጥንቃቄና በብልጠት ይመርጣል። እሱ ተበዳዮች ኃላፊነት የሚሰማቸው ሕዝቦች ሕዝቦች ለራሳቸውና አኗኗር ሕግ ለመገዛት ታላቅ ትኩረት የሰጡ ናቸው። እናም በአንዳንድ አጋጣሚ በሕይወት መጣጭ የቡድን ሕዝቦችና በነጠላ ግለሰቦች ሳይቀር ተመጠናል። እያንዳንዱ ለግል ጉዳይ ገንዘብ ሰብሳቢ ድርጅት፣ የእርዳታ መስራች ለመሆን ፈላጊዎች፣ የአካባቢው ማኅበረሰብ አማካሪ፣ የሃይማኖት ወይ የወንድማማቾች ማኅበር ወዘተ እያሉ በጥንቃቄ ሌሎች ላይ የተጠያቂነት ስሜት ማሳደር የሚችል እንደ ሊቀመንበር ወይ እንደ ሰብሳቢ አድርገው ይመርጣሉ። ለእነሱ የጥሩ ምኞት ተቀባዮች እንድንሆን እኛም በማስፈራራት መጀመሪያ ልባችንን ከዛ በመቀጠል ቦርሳችንን ማስከፈት የዚህ ሊቀመንበር ስራ ነው። በብዙ አጋጣሚ ጊዜያቸውን ያለ ራስ ወዳድነት የተለገሰ አለመሆኑን ግን ለእነሱ ሆነ ተብሎ ላሸበረቀ አቀራረባቸው ወፈር ያለ ደሞዝ ሊፈጥሩ ሲሉ እንዳዋሉት ሳይጠቀስ አይታለፍም። የሌሎችን የውዴታ ሐዘኔታና ኃላፊነትን ከቁም ነገር በሚያስገ በገቡ ህዝቦች ላይ በመጫወት የተካኑ ናቸው። በብዙ አጋጣሚዎች በአኗኗር ዘይቤያቸው እንከን የማይወጣላቸው አድርገው ራሳቸውንና ያልተወደደ ስራቸውን ከማንም በላይ ከፍ በሚያደርጉ በተላከ ትንሽ ልጅ አንድን ሰው ምንም ሳይሰማው ያለ ፍላጎቱ እርዳታውን በደግነት እንዲለግስ ሲያደርጉ ነው የምናየው። ማን ነው የሚያስደስት የዋህ ንጹሕ ሕፃንን ሊቋቋም የሚችለው? በእርግጥም ካልሰጡ የማይደሰቱ ህዝቦች እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ግን ብዙዎቻችን ከእነዚህ ሰዎች ጋር አንመደብም። እኛ ብዙውን ጊዜ በእውነተኛነት የእኛን እርዳታ በማይጠይቅ ነገር ውስጥ ራሳችንን አስገብተን የማያገባንን ስንሰራ እንገኛለን። ትክክለኛውን ነገር ለመስራት የሚመኝ ሰው በፍላጎት በሚደረግና ተገዶ በሚደረግ እርዳታ መሃል ውሳኔ ሰጥቶ ለመርዳት በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ያገኘዋል። እናም በትክክለኛው መጠን ምን ያህል መርዳት እንዳለበት ከሱ የሚጠበቀውን ተስማሚ እርዳታ ለመወሰን መሞከሩ የተወሳሰበ ሆኖ ያገኘዋል። እያንዳንዱ ሰው የእሱን የግዴታ መጠን ከእያንዳንዱ ጓደኛ ቤተሰብና ማህበረሰብ ጋር ባለው ግንኙነት መሰረት መወሰን አለበት። አስቀድሞ ከራሱ የቅርብ ቤተሰብና በዙሪያው ከሚገኙ ጓደኞቹ ውጪ ለሆኑት ገንዘቡንና ጊዜውን ከመርዳቱ በፊት ለሱ የቀረቡትን ሳይበድል ምን ያህል መስጠት እንደሚችል ራሱ መወሰን አለበት። እንዲህ ያለን ነገር ለማድረግ ባሰበበት ጊዜ አንድ ሰው በትክክለኛነት ራሱን በጣም ከሚወዳቸው ጋር የግድ አብሮ ማጠቃለል አለበት። እሱም በጥንቃቄ የተጠየቀውን መጠንና የጥያቄውን ወቅታዊ ተቀባይነት በተጨማሪ የግለሰቡን ባህሪ ወይንም ምን እንዳነሳሳው ማወቅ የግድ አለበት። ግን ሆነ ብሎ በተከታታይ ሌሎች እንዲጠቀሙበት ካልፈለገ በቀር ሕይወቱ ሙሉ እሺ ሲል የኖረ ሰው እምቢ ማለት በጣም ከሚገባው በላይ ከባድ ነው። ትክክለኛ መሆኑን ባወቀበት ጊዜ የግድ እምቢ ማለት መማር አለበት። እነዚህ ሕይወት መጣጮች አንተ እስከፈቀድክላቸው ድረስ ምንም ለራስ የሆነ የግል ጊዜ እስከምታጣ ድረስ ቀስ በቀስ ያንተን የቀን ተቀን ሕይወት በቁጥጥራቸው ስር ያውላሉ። እናም ለእነሱ ያለህ የማያቋርጥ የመጨነቅ ስሜት ያንተን ለኑሮ ያለህን እድገት ብርታት ቀስ በቀስ እየቀነሰ እንዲመጣ ያደርገዋል። የህይወት መጣጭ ለዚህ ድርጊቱ የሚመርጠው ሰው ሁል ጊዜም በኑሮው ከሌሎች ጋር ሲወዳደር የተሻለና በራሱ ህይወት የረካና የተደሰተን ነው። በጥሩ ትዳር ላይ በደስታ ያለን ሰው፣ በስራው በጣም የሚረካን ሰው፣ በአጠቃላይ ከራሱ ዓለም ጋር ራሱን አስተካክሎ ራሱን እየመገበ ያለ ሰው ነው የሚመርጡት። ስለ ሕይወት መጣጭ በጣም የታወቀ ሀቅ የሚመርጠው ሰው ደስተኛ የሆነ ሰው ሲሆን ይህም የሚያመለክተው ደም መጣጭ የእሱ በደለኛ ያለውን ሁሉ የማፍራት እውቀት እንዳነሰው ነው። የእሱ በደለኛ አጥብቆ ይዞ ባፈቀራቸው ሰዎች መሃል ያለውን የሰላም ኑሮ ለመረበሽና ችግር ለመፍጠር የማያደርገው ነገር የለም። ስለዚህ እውነተኛ ጓደኛ የሌለውን የሚያስመስለውንና በሕይወት ካንተ በቀር ምንም ፍላጎት የሌለውን ተጠንቀቅ። በተለምዶ እሱ በጓደኞች ምርጫው በኩል በጣም ጠንቃቃ እንደሆነ ወይም ጓደኛ የማያፈራበት ምክንያት አብረው ጊዜ ለሚያሳልፉት ከፍተኛ የሆነ መለኪያ ስላስቀመጠ በቀላሉ ጓደኛ እንደማያፈራ ይነግርሃል። ጓደኛ ለረጅም ጊዜ ለማፍራት አንድ ሰው የግድ ራሱን አሳልፎ መስጠት አለበት። ይህም ደም መጣጭ በተፈ ተፈጥሮ ማድረግ የማይችለው ነገር ነው። ግን አንተ በሚገባ ሁኔታ ከሌሎች ሰዎች ይበልጥ ጥሩ እንደሆንክና በእውነትም እያንዳንዱ መለኪያ እንደምታሟላ የእነሱ ጓደኝነት ከሚገባቸው ከጥቂቶቹ አንዱ እንደሆንክ አድርጎ ጓደኛ ሊያደርግህ ይፈጥናል። በደም መጣጭነት ላይ ያለ ሆነ ብሎ እንድትደናገር ለፍቅር የተጠማ ያስመስላል። ያም በጣም ራስ ወዳድነት ነው። በእነዚህ በሁለቱ መሃል ያለውን ሰፊ ልዩነት የግድ ጥርት ብሎ መታወቅ አለበት። አንተ በደመጣሽ ተነክሰ ተነክሰህ እንደሆነ ለማወቅ ያለው ብቸኛ መንገድ አንተ ለእሱ የሰጠኸውንና እሱ ለአንተ በምላሹ ከሚሰጥህ ጋር ማመዛዘን ነው። አንተ ምናልባት በወቅቱ ከምታፈቅራቸው ከቅርብ ጓደኞች ወይም ከቀጣሪ ጭምር ሊሆን ይችላል በአንተ ላይ በተጫኑ ኃላፊነቶች እየተሰላቸ ትመጣ ይሆናል። ግን ሕይወት መጣጮች ብለህ እነሱን ከመሰየምህ በፊት እኔ ምንድን ነው የማገኘው ብለህ ራስህን ጠይቅ። በትዳር ጓደኛ ወይም በፍቅረኛ ያለማቋረጥ እየደወልክ እንድትጠይቅ ከተወተወትክ ግን አንተም ካንተ ተለይተው ላሳለፉት ጊዜ በዝርዝር እንዲያስረዱህ ጠይቃቸው። ልብ በል ይህ የእንካና አምጣ ግንኙነት ነው። ወይንም ጓደኛ በማይገቡ ሰዓቶች እየጠራ ያንተን እርዳታ ከጠየቀ ግን አንተም በተመሳሳይ መልኩ ያንተን አጣዳፊ ጉዳይ ቅድሚያ እንዲሰጡ በእነሱ ላይ መተማመን አለብህ። የግድ አግባ አግባብ እንዳለው ልውውጥ ተመልከተው። ግን ያንተ ቀጣሪ በተለምዶ ላንተ ከተመደበልህ ከሚጠበቅብህ በላይ ትንሽ ከፍ አድርገህ እንድትሰራ ከጠየቀህ ግን ከስንት አንዴ አርፍደ ስራ ስትገባ አይቶ እንዳላየ ካለፈህ ወይም ባስፈለገህ ጊዜ የእረፍት ፈቃድ የሚሰጥ ከሆነ በእርግጠኛነት ምንም አቤቱታ የምታቀርብበት ምክንያት የለህም። እናም በእኔ ተጠቅሞብኛል የሚል ስሜት ሊያድርብህ አይገባም። እሱ አንተን ያለ እረፍት እየጠራ ውለታ እንድትውልለት ከጠየቀህ ግን አንተ ውለታ ስትፈልግ ሁል ጊዜ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሌሎች የእሱን አጣዳፊ ትኩረት የሚጠይቁ ኃላፊነቶች ካሉበት በዚህ ጉዳይ አንተ በደም መጣጭ ተነድፈሃል። ብዙ ሕይወት መጣጮች አንተ የእነሱ ዕዳ እንዳለብህ እንዲሰማ ሲሉ ገንዘብ የሚያወጣ ስጦታ ይሰጡሃል። በዛም አንተን ከራሳቸው ጋር ያስሩሃል። አንተም የምትሰጣቸውና እነሱ የሚሰጡ መሃል ያለው ልዩነት የአንተ ክፍያ ገንዘብ በሚያወጣ መልኩ መሆን የለበትም። አንተ ለእነሱ ኃላፊነት እንዳለብህ እንዲሰማ ይፈልጋሉ። እናም አንተ ገንዘብ በሚያወጣ መልኩ ልትከፍላቸው ብትፈልግ ግን ባልጠበቁት ሁኔታ እንዳዘኑና በጣም ያ አግባቡ እንደተበደሉ ሆነው ይገኛሉ። ከመሰረቱ ካየኸው አንተ ሕይወትህን ለነሱ ሸጠሃል። እናም አንተ እንድታስታውስ ሳያደርጉ አንተ ለእነሱ ያለህን የሥራ ድርሻ ያለማቋረጥ ያስታውሱሃል። ሰይጣናዊ እስከተሆነ ድረስ ከነዚህ የሕይወት ደም መጣጮች ጋር ለመደራደር ያለው ብቸኛ አማራጭ ከልባቸው አዛኝና በእውነቱ በምላሹ ምንም እንደማይጠብቁ የገባህ አስመስለ መጫወት ነው። በጨዋ ትህትና የሚሰጡህን በመቀበል ትምህርት ስጣቸው። ሁሉም እንደሚሰማ ጮክ ብለ በማመስገን ጉዞውን ቀጥል። በዚህ አይነት በድል አድራጊነት ትወጣቸዋለህ። ምን ሊሉ ይችላሉ? እናም በማታመልጠው ሁኔታ ደግነታቸውን እንድት እንድትከፍላቸው ሲጠይቁ ይህ ከባዱ አካል ነው፣ ግን በድጋሚ በጨዋ ትህትና እምቢ ይበላቸው። እናም አንተ ከወጥመዳቸው አምልጠህ እንደወጣ ሲሰማቸው ሁለት ነገሮች ይከሰታሉ። መጀመሪያ ልክ የተጨፈለቁ ያህል መስሎ እንደተሰማቸው ያስመስላሉ። ያንተን የድሮ የግዴታ ስሜትህንና ለእነሱ ማዘንህ ይመለሳል በማለት ተስፋ ያደርጋሉ። እናም የድሮ ስሜትህ ካልተመለሰ እናም የማይመለስ ከሆነ እውነተ ትክክለኛ መለያ ቀለማቸውን ያሳዩሃል። ያለ ምክንያት ተናደው የብቀላ ስሜት ያደርባቸዋል። አንዴ ከዚህ ነጥብ ላይ ካደረስካቸው በኋላ አንተ የተበዳይ ባህሪ መጫወት ትጀምራለህ። ከዚህ ሁሉ በኋላ አንተ ምንም የሰራኸው ስህተት የለም። እነሱ ያንተን እርዳታ በፈለጉ ሰዓት በሐቁ እንዳጋጣሚ ሆኖ አንተም በራስህ የአንተን አጣዳፊ ትኩረት የሚጠይቁ ጉዳዮች ነበሩብህ። እናም ለሰጡ ስጦታ ምንም አይነት ምላሽ እንዳልተጠበቀብህ ሁሉ ምንም አይነት አስከፊ ስሜት ሊኖርብህ አይገባም። በአጠቃላይ ደመ እንደመጣች ዘዴው እንደታወቀበት ይረዳና የችግር አርስቱም መግፋት ያቆማል። ከአንተም ጋር ጊዜውን ማባከኑን መቀጠል ይተዋል። ግን ወደሚቀጥለው ያልታወቀ ተበዳዩ መጓዙን ይቀጥላል። ለማንኛውም ነፍስ መጣጭ የያዘውን ተግባሩን የማይለቅበት ጊዜያቶች አሉ። አንተን ለማሰቃየት የቻለውን ሁሉ ያደርጋል። አንዴ ፊት ከተነሱ በኋላ ማንኛውንም ጉዳያቸውን እርግፍ አድርገው ጥለው በእያንዳንዱ በነቁበት ደቂቃ ባለቻቸው ትንሽ ጊዜ ሁሉ የብቀላ እቅዳቸውን እንደ መብታቸው በተሰማቸው ላይ ለማወጥ ለመውጣት ሌት ተቀን ራሳቸውን ያስጠምዳሉ። ለዚህም ምክንያት ሲባል ከመጀመሪያውኑ እንዲህ አይነትን ሰው መሸሽ የበለጠ አማራጭ ነው። የእነሱ ከልክ ያለፈ ለአንተ ያላቸው አድናቆት፣ በአንተ መተማመናቸው ከመጀመሪያው ከልክ ባለፈ ሁኔታ በራስህ እንድትደነቅ ያደርግሃል። እናም የእነሱ ልብን የሚስብ የገንዘብ ስጦታቸው ግን በስተመጨረሻው ራስህን ከሰጡ በላይ ስትከፍል ታገኘዋለህ። ከእነዚህ በስተመጨረሻው ከሚያደሙ ሕዝቦች ጋር ጊዜህን አታባክን። ግን እነዛ ለእነሱ ያለህን ያንተን ኃላፊነት በሚያደንቁት ላይ ትኩረት ስጥ። እናም በተመሳሳይ መልኩም ለአንተ ኃላፊነት እንዳለባቸው የሚሰማቸው ላይ ጊዜህን አባክን። እናም አንተ የሰው ሕይወት ደመጣሽ ከሆንክ ልብ በል፣ ተመልከት፣ ሰይጣናዊንም ተጠንቀቅ። እሱ በፍላጎት በድል አድራጊነት በደስታ እየተነዳ ልብን እንደ ጦር በሚወጉ ታዋቂ ቃላቶች ሊወጋህ ተነስቷል።